Mentrestant, el Roger havia tornat un altre cop a treballar a Navec i el llibre aviat descobriria els seus secrets. A veure, Necronomicon, què em pots ensenyar? Això m'interessa. Crear vida a partir d'objectes a partir d'objectes inanimats. Que guai. Només necessito aigua i electricitat o aigua i sal. Doncs serà superfàcil de fer. Introduir el got a dins d'un got l'aigua, la sal, l'objecte i cridar les paraules màgiques i les paraules màgiques. A veure, on són? Ah, sí, aquí, estan en llatí. Inanimate, animate, mortum vivum! Vale. Doncs ja ho faré quan arribi a Terrassa, perquè aquí no tinc res. I de pas podré solar el Ricard. Uh, ha, ha, ha, ha. Ai, el llibre s'està apoderant de mi. Sí. Jo no sóc així tan dolent. És el llibre. This ter que foi sair o que se deia. A vida e chegar a yarda, o que os de igreja, na frente.